Hej, witajcie! Tym razem na warsztat bierzemy pędzelki. W ofercie Semilak znajdziecie ich bardzo dużo. Dziś dowiecie się, jakie są między nimi różnice i do czego służą. Dzięki temu świadomie wybierzecie swojego faworyta. Pędzle dzielimy na dwie kategorie – do zdobień oraz do nakładania żelu. Te ostatnie są nieco większe od pędzelków do zdobień i występują w dwóch rozmiarach – 4 i 6 mm. Określamy tutaj szerokość naturalnego włosia wykorzystanego do wykonania końcówki, która może być prosta, czyli typu flat lub zaokrąglona typu owal. Choć wybór końcówki jest kwestią indywidualnych preferencji, pędzel typu owal z pewnością ułatwi aplikację żelu tuż przy skórkach. W ofercie Semilak znajdziecie 6 różnych typów pędzli do nakładania żelu, w tym także pędzelki dual, które łączą dwa typy zakończenia – zaokrąglone i proste. Dodatkowym ich atutem są efektownie wyglądające kryształki, które cieszą oko i wzbogacają wygląd naszego piórnika. Teraz czas na krótką historię pędzelków do zdobień. W portfolio Semirak znajdziecie 11 wariacji na ich temat. Pędzelki numer 12 i 15 różnią się między sobą końcówką. Jeden jest skośny, drugi prosty. Te pędzle sprawdzą się podczas pracy z lakierami hybrydowymi i żelami Semilak. Za ich pomocą nałożymy większą ilość koloru lub produktu do zdobień na paznokieć czy holder. Delikatnie podcięte włosie będzie idealne do ombre. Pędzelki numer 04 i 05 przeznaczone są do technik kwiatowych wykonywanych kolorowymi żelami, cieniowania większych zdobień, technik shadow gel oraz ornamentów. Najpopularniejsze pędzelki do nejartu to te z numerami 1, 2 i 3. Zasada jest prosta. Im więcej zer w numerze pędzelka, tym włosie jest cieńsze. Pędzelki Semilak numer 0003 i 003 sprawdzą się w długich, cienkich i precyzyjnych liniach. Pędzelki numer 0002 i 002 oraz numer 01 mają włosie średniej długości. Są bardzo cienkie, sprawdzą się przy perfekcyjnych liniach i drobnych ornamentach. Semilak numer 0001 i 001 charakteryzują się najkrótszym włosiem. Są doskonałe do drobnych detali i wzorów, ornamentów czy dopełnienia zdobienia. Wiem, że dużo tych zer, ale są bardzo ważne. To co? Pędzle w dłoń i działamy!